Ratusz w Lądku Zdroju z tyłu mam numer na ryneczku 21 i tak ten ratusz wygląda a tu proszę zobaczyć ulica Zdrojowa kamieniczki na rynku w Wątku Zdroju tam dalej jest jakaś piekarenka i jeszcze raz ratusz i jeszcze raz z kamieniczki w Lądku Zdroju. Wszystko to filmuję 12 i przepraszam 11 sierpnia 2012 roku.